Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on se retrouve en un triste jour où le roi de Rock, le joueur le plus puissant de Rock qui dépassait les 400 millions, est mort. Est mort car il a subi mass rally. Je parle bien évidemment de Solimar. Solimar est sur le KVK 102, le, un des royaumes de KVK les plus puissants et il est chez les White Tiger comme vous pouvez le voir. Et malheureusement, Solimar est mort. Vous voyez autour de lui le K9T qui s'est renommé Sorimar. Solimar est mort car il a subi pendant toute la nuit et de longues heures de multiples raids. Il a eu sur lui jusqu'à plus de 10 raids en même temps. Euh, j'en ai compté 13. C'était énorme. Donc Solimar avait 400 millions de puissance et si vous regardez là au moment où je vous parle, sur son royaume de KVK, Hop là, on zoom. Et il est à présent à 53 millions de puissance. Il n'a que 108 000 mises à mort. On le savait, Solimar n'est pas un joueur qui combattait beaucoup. Et ce qui va se relever d'une perte de près de 350 millions de puissance. 350 millions les amis, c'est énorme. C'est colossal. Regardez, puissance la plus élevée, 400 millions 074 114 pour un nombre de morts à présent de 32 millions. Solimar a perdu 32 millions de T5 dans les raids qu'il a subis. C'est euh, tout simplement euh, incroyable. Incroyable, tous les raids qu'il a subis, c'est, vous vous rendez compte, 32 millions de morts en T5. Il a perdu 350 millions de puissance. J'imagine même pas les ressources qu'il a perdu aussi. Vous voyez, il se fait encore espionner. Là maintenant il est totalement zéro, donc plus personne euh, ne l'attaque, ça ne sert plus à rien. J'ai l'extrait d'un rapport, puisque je me suis créé un compte sur un des royaumes qui l'a attaqué. Je vais aller vous montrer l'extrait d'un des rapports qui est ici. Vous le voyez, un des raids qu'il a subi. Il a subi une attaque d'un rallye de 2 400 donc c'était un rallye bien évidemment composé pratiquement ou très majoritairement de T5. Ils ont subi 142 000 morts. Solimar a subi 851 000 morts. 851 000 morts. Et sur ce raid, il avait plus que 29 millions de troupes dans, dans sa base. Que 29 millions de troupes, excusez du peu. On va regarder le détail. Donc vous le voyez, il a perdu 850 000 troupes, 126 000 T5 archers, rien, il a que 27 T4, les T4 ça lui sert plus à rien depuis bien longtemps, 62 000 balistes, 350 000... Ah non, c'est pas les archers, c'est là, 350 000 archers, les premiers c'était les cavaliers, 310 000 d'infanterie, c'est... Euh, c'est énorme, il a il a perdu tellement de troupes. Et il avait des, personnes encore qui étaient dans sa ville, vous le voyez, pour l'aider à défendre. Évidemment, c'est Guildmaid, qui eux ont perdu bien moins, puisque ils n'ont pratiquement plus de troupes. C'était euh, une quantité de troupes très faible, 135 000, 69 000. Mais on voit, il y a quand même une unité, euh, bien évidemment, chez les White Tigers. Donc les White Tigers, hein, qui sont euh, l'une des alliances favorites sur euh, la victoire euh, finale, puisque c'est eux qui ont le roadster le plus puissant à plus de 3 milliards sur la victoire finale de la Ligue Osiris avec les JWM, viennent de perdre là un de leurs très gros joueurs, leur plus gros joueur, le plus gros joueur de rock. Donc c'est énorme ce qui s'est passé cette nuit, un nombre de raids incroyable en même temps euh, sur lui. Ils avaient tout fait pour, bah, pour le détruire. C'était tout simplement, on se demande ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce que va faire Rock parce que ça reste quand même le joueur qui était de très loin. Il avait pratiquement plus de 100 millions de puissance que quiconque euh, sur le jeu. De très loin, la plus grosse baleine euh, qu'on ait vue euh, sur Rock. Même si, regardez, c'est un joueur qui faisait que, que CB. Hein. C'est vraiment le pay to win par excellence. Puisque ressources récoltées, 130 millions, c'est rien du tout. Aide en ressources, elles sont quand même tout de même importantes. Sans être non plus colossales. Puisqu'il est à, à 1,3 milliard d'aide en ressources. Mais là, nombre de morts, 32 millions. Là, franchement, il est retombé à 53 millions. Alors, on n'a pas le détail, mais euh, en regardant euh, par rapport euh, à, mon main, c'est à peu près la puissance avec toutes les technos à fond et quelques unités, ce qui montre qu'il doit, il a plus que ces unités qui, qui, qui peuvent être sauvées par les hôpitaux. C'est tout ce qu'il a. Donc à présent, qu'est-ce qui va se passer pour Solimar Est-ce qu'il va arrêter le jeu est-ce que, parce que là en plus, même s'il si, faisait euh, que des achats en boucle, c'est limité le nombre de packs à acheter par jour. Donc euh, il va mettre très longtemps euh, à s'en relever, de l'ordre de quelques semaines s'il voulait remonter en puissance. Donc est-ce que, sachant qu'il était connecté par moment, hein, il aurait pu se shield, hein. ça n'a pas été une attaque, ça reste assez incompréhensible parce que par moment il a sorti ses troupes. Donc est-ce que Solimar va arrêter, euh, arrêter définitivement Rock Est-ce qu'il va euh, remonter la pente et décider de se venger avec les White Tigers Ça reste vraiment une interrogation. Là, en tout cas, ça a été un très gros coup euh, réalisé par les K9Z. C'est vraiment un coup, un coup énorme que les K9, les ont fait, notamment parce qu'ils n'étaient pas tout seuls. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite Vous voyez, tout le monde observe. Hein. Tout le monde, c'est le sujet du jour sur Rock. Tout le monde parle, que ce soit sur Discord, sur les différents royaumes euh, sur lesquels euh, j'ai pu aller, sur lesquels j'ai des comptes. Tout le monde ne parle que de ça. Solima a été down. Le roi est mort. Vive le roi. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite On s'interroge. On va tous surveiller ce que va faire Solimar si euh, il y a une information sur Lilith qui a ça, parce qu'on sait que Lilith euh, suit beaucoup euh, et communique beaucoup autour de ses baleines ou de ses joueurs, je dirais emblématiques des Solimars ou leurs youtubeurs comme Legendary Ronnie, euh, donc on va bien voir ce qui va se passer et si une communication euh, va être faite, une communication officielle suite à, ce zone Ça serait pas étonnant hein, parce que c'est quand même euh, un événement majeur. Le joueur à 400 millions, vous vous rendez compte, 400 millions, c'est simplement colossal. Qui tombe à 53 millions, il est inférieur à moins en puissance à présent. C'est dingue quoi. Même si je suis sûr qu'avec ces quantités d'unités qu'il reste, il, reste, il peut faire encore des bonnes choses. C'est quand même assez assez impressionnant et troublant. Donc, qu'est-ce que va être la suite Je manquerai pas de vous tenir informé. Si jamais il y a des news, vous serez les premiers avertis. De toute façon, Lily écrira à tout le monde et je manquerai pas d'en faire une vidéo. Si vous voulez voir les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche et surtout à lâcher un gros pouce bleu pour les vidéos, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.